Hola. vamos a jugar esta cosa vamos a empezar con este Es re fácil, no voy a perder una vez, <laughs> la moneda. lo que te haya gustado, papá. Sí.